Essa palavra significa balão. Essa palavra significa chapéu. Essa palavra significa bicicleta. Essa palavra significa castelo. Esta palavra significa bola. Esta palavra significa camisa. Essa palavra significa bebê. Essa palavra significa caranguejo. Essas palavras significam buga buga, bouncy bouncy bouncy bounce, bouncy bouncy bouncy bounce. Essa palavra significa cadeira. parabéns! Gostou do canal? Inscreva-se! Dê um joinha!